自己的。 à tous, c'est la nourriture ici. C'est la préparation du riz. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Eh, normal, c'est Bonjour. <laughs> <laughs> quoi ton stand On apprend les caractères japonais. Et on peut les écrire tous ensemble dans la bonne humeur. C'est quoi ton stand On apprend les caractères. qui a article Après, il faut un bon téléphone pour bien filmer aussi. おにぎりワールドようこそおにぎりワールドこれこれ何お餅ですこちらはフェーズこれはナチュこれは抹茶でででこれは何冷蔵おにぎりアボカドとナチュアボカ美味しいうん多分、えー、怖いよ怖いよ怖いよどれがいいんだろう

Tilo Tilo Tu je vais aller voir le film. <laughs> voilà, fais ça. Par contre, ça fait pas. Les prochains, c'est ça va. Euh, si quelqu'un. Non, il n'y a personne pour nous. Il y a quelqu'un qui nous dit. Je vais écrire à ce zoom. Voilà, c'est fini.

good. I love it. Like I hope everyone like enjoy it. I it's not only who participate this you know exposition. Uh, i was really happy to be here and uh, to you know uh, introduce my like culture. And now I they know everything. Yeah. Ah ouais, le fameux truc. Euh. Que pensez-vous de la difficulté euh, de... C'est dur, hein. C'est vraiment chiant. Et puis moi. Putain. Un poisson. Ah, J'aimerais faire un poisson comme ça. Ah, je comprends rien. <laughs> Mais il se débrouille, hein, ça va Non c'est une catastrophe. <laughs> ah si, là, je crois que je fais fait petit, c'est bon. Oui, il fait les petits, là. Non mais c'est pas mal, ouais. En fait, moi je les, mets là, et je les laisse sur les forums parce que je sais pas les formes. <laughs>